टिकटॉक पर लगे बैन से हताश यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर आई है आज टिकटॉक पर लगे बैन के मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट को 24 अप्रैल तक टिकटॉक पर लगी अंतरिम रोक के आदेश पर विचार करने को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर 24 अप्रैल तक मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले पर विचार नहीं किया तो टिकटॉक पर लगी रोक हट जाएगी दरअसल भारत में टिकटॉक पर रोक से कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी पेश की थी कंपनी को इससे काफी नुकसान हो रहा है हालांकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना किया था लेकिन अब टिकटॉक ऐप का मामला सुप्रीम कोर्ट में है मजाज हाईकोर्ट के फैसले पर कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है और याचिका में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है बीते दिनों मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए थे कि देश में टिकटॉक ऐप को डाउनलोड पर रोक लगाया जाए क्योंकि यह अश्लील कंटेंट का प्रसार कर रही है कोर्ट ने मीडिया को भी आदेश दिया था कि वो इस ऐप से बने अश्लील वीडियो का प्रसारण ना करे हाई कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने गूगल और एप्पल को चिट्ठी लिखकर ऐप के डाउनलोड पर रोक लगाने को कहा था जिस पर गूगल और एप्पल ने टिकटॉक ऐप को हटा दिया था जानिए क्या है टिकटॉक की कास्ट टिकटॉक एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जिसमें तो स्मार्टफोन के जरिए यूजर्स छोटे छोटे वीडियो बनाकर शेयर कर सकते हैं चीन में सितंबर 2016 में टिकटॉक लॉन्च किया गया था टिकटॉक ऐप दुनिया में इतनी जल्दी लोकप्रिय हुआ कि साल 2018 में ये ऐप अमेरिका में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में टिकटॉक के डाउनलोड का आंकड़ा 100 मिलियन से भी ज़्यादा है भारतीय में टिकटॉक की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है जाता है कि 8 मिलियन लोगों ने गूगल प्ले स्टोर पर इसका रिव्यू किया है भारत में टेक के दीवानों में बच्चों से लेकर बड़े तक शामिल है यहाँ